Csörgött az üveg, hajlott a lemez. Reggel még szép volt, nem úgy, mint emez. Nem maradt már, csak ez a gitár. Gatyám is rámegy, csak gurul a már. Mert az öreg barátság nem eladó, de a szerviz nincs ingyen, pedig az volna jó. Apám is megmondta, fiam, ne legyél ló, öreg verdára is jó. A kaszkó, a kaszkó. Hey!